Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Akan setia kepada. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan